Luigi contre Donald Duck. Begin. Ok. Yo les mecs, c'est Donald Duck dans la place. Oh tiens voilà, Luigi le flasque. T'as intérêt à porter un casque. T'es tellement moche, tu devrais porter un masque. Dis-moi Luigi, t'es raciste ou quoi T'as peur des manoirs ou plutôt des noirs Moi je suis Donald, je dis... Quand je vois, on dirait un monstre d'un foire. Luigi, t'as la couleur verte, la couleur de la poire. À moins que t'as la couleur du vomi, couffarde t'es un Tommy, Mito à l'envers, Tommy. Et lui, Luigi, mon c'est Luigi. Et oui, et oui, go, c'est la fin de Donaldo. À moins que je devrais dire, dire le plagiat de Daffy Duck. Mais regarde comment t'es gros, ça se voit tu manges que du McDo. Moi, je suis pas poli, je te fais des fuck. Tu dis ma moustache. <laughs> tu dis ma moustache est moche, mais regarde-toi dans le miroir avant de dire que je suis moche derrière le miroir. <laughs> T'es un canard Mais si on remplace le A par un O, ça fait connard Et eh ouais frangin, moi je suis enflammé, laisse-moi donc te laquer car il y a le canard laqué où tu mets de la laque dans le lac tu te noies dans une flaque, si tu continues je te mettrai une claque. C'est game over pour toi Donald, tu ferais mieux d'abandonner car comme je t'ai dit, je vais te laquer. Ah oui Je suis Donald le laqué, toi t'es Luigi le gros nez bah ouais Bah toi t'as même pas de nez T'as juste un vieux bec tout orange que personne peut blairer T'as putain de gueule Tu préfères Mickey Je suis dans Disney Voilà ce que j'ai des pics T'es dans un seul jeu vidéo mais moi j'ai toute une franchise T'as même pas de pantalon, tu me prends la, tâche tout le facile T'as voulu m'affronter mais maintenant tu vas perdre la mise T'as tout, tout tordu comme là, tout le pisse Donald Duck au micro Comment tu pues Tu sens le macro Regarde comment t'es gros Quand tu un champignon T'es pas million, Tu deviens géant vert, sale On dirait Mario Mais en vert depuis le temps de parler. lors du Game Over Son vient me clasher, vient de faire... annoncer Viens me clasher, viens te faire allumer. Avec ma boule de feu, je vais te méga cramer. Je suis un psychopathe, t'es pas au courant. J'utilise ma carapace qui vole avec le vent. Tu pensais y arriver, attendant qu'un peu pour voir. Luigi passe premier, donc que te faire voir. T'es trop con pour ces conneries, mec, t'as bientôt la centaine. J'ai traversé des galaxies, j'en ai vu des étrons, mais j'ai jamais vu un canal sans pantalon. Ok, plus le temps de te faire des guillis. Tu vert comme la chaîne. De Gulli, t'es archi moche, t'es une salopette mais même pas de poche. Tu bouffes des champignons rouges, je crois que t'es complètement malade. Sur tes blessures, mets de la pommade, t'es un nomade. Je suis Donald D.U.C.K, le plus célèbre des canards. Toi, L.U.J.I, le plus célèbre des connards. Personne joue à Luigi Bros. Il préfère jouer à Mario Bros. T'es que le personnage secondaire avec ton nez en pomme frite, pomme de terre. Donald Duck, t'es qu'un PD, moi j'ai un manoir et je suis blindé, t'as même pas de couilles, des tu fais pas de... Merde. <laughs> Donald Duck t'es qu'un PD, moi j'ai un manoir et je suis blindé. T'as même pas de couilles avec Daisy, tu fais pas de bébé. Moi tout le temps les deux, je les ai bien baisés. T'as peut-être baisé ma meuf Mais moi, j'ai baisé le monde entier. Mon oncle c'est Picsou, le tien, ton pas avec ta dégaine de plombier, tu ressembles trop à un fermier. Qui a dit mon nom Sasuke au micro qui casse la baraque. Katon boule de feu, regarde ta gueule de macaque. J'ai le Sharingan, toi tu ressembles à Sharingals. Et toi, le canard, tu crois que je t'ai oublié Je vais t'accrocher au pied <laughs> par le cul et te faire tourner. Katon boule de feu, bah alors on est laqué. Luigi, tu crois me faire peur avec tes sales fleurs. Tu m'écœures. Quand je vois tes boules de feu, je ne vois qu'un petit joueur. De toute façon, Luigi est toujours le joueur 2, 2. Comme le nombre de gars que j'ai explosé aujourd'hui. Ni l'oiseau dans la gueule à Luigi. Ta carrière s'est arrêtée à la sortie de la Wii. Et toi, Donald, je t'ai déjà mis en feu. Mais oublie jamais que tout le monde voit ta queue. Et pas celle que tu crois. C'est ta popularité, tu peux émettre une croix. J'ai perdu ma famille, mais toi tu as perdu toutes tes vies. Qui sont les prochains Qui mérite la victoire Vous avez le pouvoir parce que moi, je le pouvoir du Sharingan.